Pan wyt ti'n prynu tobacco anghyfreithlon, nid ti yw'r unig un mae'r deliwr eisiau gwerthiddo. Mae eisiau ei werthu blant hefyd a stym ots ganddo ba mor ifanc. Mae gwerthwy tobacco anghyfreithlon yn targedu a gwerthu blant i gwneud nhw'n gaeth i sigarets. Dwed wrth am y rhai sy'n gwerthu tobacco anghyfreithlon yn dy ardal di. Os gweli di yn cael ei werthu, rho wybod nawr. Ceri dim esgus llinelldoriad byth.co.uk. Byddi di'n aros cant y cant yn ddi enw.